Ko sem prišla v Slovenijo, sem ugotovila, kako težko se bo prilagoditi novemu jeziku. Zdaj končno razumem neki besed, so pa stvari, ki še vedno ne razumem. Ali lahko zidovi kričijo? Lahko čutijo bolečino? Izgubijo dostojanstvo? Ali so te lastnosti značilne le za ljudi? Sprašujem se, ali sem edina, ali drugi tega ne vidijo. Ali je ta družba zbolela za apatijo? Spoštujem, da hoče narod poiskati svojo identiteto vendar ne razumem, zakaj bi moral iskati ločeno od drugih kultur. top flag. It's Walterburg Park. It's Slovenian national uh, holiday, the day of our liberation, liberation from the Yugoslavia. The day when we defeated, our forces defeated the uh, Yugoslavian national army. Potem sem šla pogledati njihovo spletno stran. ANSI je kratica za avtonomni nacionalisti Slovenije. Tukaj promovirajo še druge organizacije, ki kot oni sledijo istim rasističnim in seksualnim diskriminacijam. ali vsak slovenec razmišlja, kako oni. Um, I, I don't think that this kind of racial thinking represents Slovenia because I think um, um, Slovenians are becoming more and more uh, patient and tolerant and uh, I mean you can I, can, I have friends that uh, are in, in a relationship with for example, uh, people from Europe, from uh, Africa, and uh, not not a lot of people would think that is weird or inappropriate. Če bi to predstavljalo Slovenijo, bi tudi jaz bil zelo žalosten, ampak mislim, da ne, zato ker je Ljubljana dokaj odprto in strpno mesto in se je skozi zgodovino srečevalo, že, že v zgodovini se je srečevalo mnogo kultur in od to tudi slovenska strpnost. No mislim, ljubljanska še posebej, no. In mislim, da to ne spada zrak, ja. Ni prijetno, no, ker se mi to ne zdi prav. Uh, zdi se mi, da bi pač morala sprejemati pač vse ljudi take kot so, ker pač na podlagi barve kože še ne vemo, kakšno dejansko je. In ga moramo še razpoznati in ko pač človeka spoznaš, vidiš ali je dober ali slab in pač so lahko slabi ljudje beli in črni in pač azici in vse en. Um, tako da pač meni ni prijetno, no, um, in upam, da je tega čim manj. Um, pa tudi se mi pa zdi, pa, da večina ljudi sicer tega sploh ne opazi oziroma ne dojema tega sporočila, tako kot je namenjeno, ampak po mojem si bolj sam prebere, ne vem, antirasisti in si misli, ok, oh, fajn, da smo pač, da nismo rasisti in smo pač za vse in to je to, tako da po mojem sploh ne dojamejo pomena. Pa res to nas predstavlja. Me je pa mogoče malo sram in side Yeah, I think racism is present in all countries, uh, and those are individuals who, in one way, feel oppressed or uh, they fear uh, certain things, and that's just the way they express that fear. And perhaps the, the, there are certain groups in which they feel more comfortable that, uh, because they are <laughs> more powerful or something in a way, but. it definitely does not <laughs> represent all of us. Ja, priporočala bi jim, da pač eh, se malo odprejo in da grejo v svet in da vidijo, da pač ni nič narobe, če pač se družimo tudi z drugimi ljudmi, ki pač niso taki kot mi in da se lahko drugi naučimo. Dobro torej, ne strinjajo se vsi z njimi. Zakaj ustrajajo s tem izgovorom nacionalnosti? Bolj ko o tem razmišljam, manj razumem, česa se tako bojijo. Ločenost, osamljenost, strah. To začenja imeti smisel. Tisti, ki je napisal ta grafit, je bil prestrašen. Strah je bilo osamljenosti. Na ta problem sem naletela, ko sem poslušala, kaj mi imajo povedati zidovi. In enako sem našla tudi odgovor. Rešitev za ločenost in strah je v naših srcih. Sim, Luiz.